Laura veni da un latino laurus, che in de noi si chiama ulenudorio, lanilorio, ulorio o adidora. Pulinumia, in cardiesi è benedetto a tempo alla Liu e i crucetti a domenica dei palmi. Si mette di noi zocasci in azupa, in itiani, bon, in, in cucina in generale. E per questo che ci vuole sempre avere una Laura in cucina. Una donna così è pratico, e più il gusto è buono. E permetti di cura un poco appena in corpo. Scivole a vicina di noi Laura di Laurea, che è la corona di vincitore. E Lorenzo, o Lorenza, è quello che porta questa corona. Tanto, Lorenzo porta Laura in capo. Etimologie interessanti, ma di Laura ce n'è dappertutto, tanto metto un 6 in 6,10. Ora non vi verrà più che a sparta sto filmetto con tutti i vostri Laura.